Hello, hello, hello, friends. Dobré ráno, přátelé. Oi, oi, amigos. Our family of our devotional. Kteří jste rodinou našich společných zamyšlení a šíříte je po celém světě. Jsme vděční, že vám můžeme sloužit. Pokračujme. Ještě nám zbývá docela dost veršů v této kapitole. Verse Verš 30. Tím, že dopředu rozhodl o našem osudu, He called us to himself and transferred his perfect righteousness to everyone he called. Povolal nás sám k sobě a e přinesl svou dokonalou spravedlnost každému, koho povolal. A todos a quem chamou. To je skvělá myšlenka. Že náš vlastně, osud byl dopředu určen. Jiné překlady říkají ten, který nás předurčil. And I remember when we were in Bible school, there was this constant discussion, do we in predestination or do we not? Vzpomínám si, že když jsme byli na biblické škole, tak jsme vedli sáhodlouhé debaty o tom, jestli jsme nebo nejsme předurčeni. Za prvé, co to znamená být předurčen? Za druhé, proč Bible toto slovo vůbec používá? Určitě ne, protože by Bůh kohokoliv vyloučil, protože Bůh zná všechny věci. Bůh dopředu věděl, že budeš reagovat na Kristovu oběť a proto tě předurčil. Mnohem více se mi však líbí, jak to vyjadřuje překlad passion. Že již dopředu určil náš osud. You know, once you come to peace in your heart that you have been already before the foundation of the world chosen. Jakmile se stotožníte s myšlenkou, že jste byli vyvoleni již před založením tohoto světa, ahead of time your destiny has already been established in heaven. Že váš osud byl v nebi stanoven již před počátkem věku. Proč bychom se nad svým osudem tedy měli vůbec stresovat? Nespočítal bych, kolik zpráv týdně dostávám od lidí, kteří jsou ztraceni a zmateni. A chtějí po mně prorocké slovo, protože nevědí, jaké je jejich předurčení. A čím více slov dostanou, tím více zmatení jsou. Because if in your heart it's not settled that your destiny has been determined, the prophetic words are not going to help you. Pokud se totiž ve svém srdci nestotožníte s myšlenkou, že váš osud byl již dopředu určen, žádné prorocké slovo vám nepomůže. Samozřejmě, že nejsem proti prorockým slovům, to by snad ani nebylo možné. Jako, jako, jako, přinesl svou dokonalou spravedlnost všem, které povolal. Myslím, že nikdy nezapomenu na okamžik, kdy se mě Bůh zeptal, Reinharde, toužíš po své vlastní spravedlnosti nebo po té mojí? A já říkám, samozřejmě, pane, po té tvojí. A Bůh mi odpověděl, pak už se nikdy neospravedlňuj. Pokud pokud tak budeš činit, znamená to, že bereš spravedlnost do svých vlastních rukou a nemáš tu mou. Ale když mě Bůh učiní spravedlivým, tak to je skutečné ospravedlnění. Proč je to jediná a skutečná spravedlnost? E Protože podívejme se, co říká dále. On nám ji přinesl. Není to námi vytvořená spravedlnost, ale jeho dokonalá spravedlnost, kterou nám přinesl. Ježíš nikdy nezřešil, a proto byl dokonale spravedlivý. A přesně tuto spravedlnost nám Bůh předal. Toto převedl na náš účet. No A jakmile to pochopíme, už nebudeme mít potřebu ospravedlňovat sami sebe. Už nesejde na to, co nám ďábel křičí do ucha. grita no seu ouvido o que, que isso importa? Why, why do we even argue with the devil who accuses us? Proč bychom měli argumentovat s ďáblem, který nás obvinuje? If before God I have the righteousness of Jesus Christ himself, why do I need to talk to the devil about that? Pokud stojím před Bohem a obdržel jsem spravedlnost od Ježíše, proč bych se vůbec o tom měl bavit s ďáblem? Why do we dwell on the sins of the past when proč bychom se měli upínat k hříchům, které jsme učinili v minulosti, když jsme před Bohem byli učiněni dokonale spravedliví? A tak namísto toho, abychom bojovali s dávnými pocity zahanbení a viny, potřebujeme ve svém srdci upevnit tuto pravdu. Byla nám předána jeho spravedlnost. Ale Reinhard, já jsem dneska zhřešil. Nemyslíte si snad, že jeho spravedlnost je silnější než váš hřích? Když už vám ji jednou přinesl, myslíte si, že vám ji odejme, když zřešíte? Kdybychom mohli ospravedlnit sami sebe, jeho spravedlnost bychom nepotřebovali. On nám však musel dát svou spravedlnost, protože my jsme svou vlastní neměli. A proto, když zřešíte, tato spravedlnost vám není odňata. Byla vám předána. A no už vám ji nikdo nemůže vzít. Zapamatujte si jednu věc. Tato spravedlnost nám byla předána, tu jsme si nezasloužili. A Pavel dále píše, a ti, kteří vlastní tuto dokonalou spravedlnost, jsou oslaveni spolu s jeho synem. do 8. Podívejme se na to ještě jednou. A ti, kteří vlastní jeho dokonalou spravedlnost, jsou oslaveni spolu s jeho synem. Máme Ježíšovu slávu. Jeho slávu. Máme nejenom jeho spravedlnost, ale neseme i jeho slávu. Tím, že vám Bůh přinesl svou vlastní spravedlnost, Deus transferiu a justiça de Jesus para você, tak vám dal i důstojnost a hodnotu. Kráčej svým životem s důstojností a s pocitem vlastní hodnoty, můj příteli. No a neodvozuj od toho, co děláš, co jsi udělal nebo neudělal. Přivlastni si to vírou a řekni, mám důstojnost a e hodnotu. A přesně tak to budu žít. Takové jsou opravdové boží děti. Naslyšenou zítra.